De ügyes vagy! Uraság közben olvasgatom, minden írják neki a haját. Sírás után megnyugodva. Na olyan vészesen, amilyen hosszú. Jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó vagy, de szép fiú vagy. De szép a hajad. Büszkék vagyunk rád. Ügyes fiú vagy.